toyinza kuŋŋamba nti nno gweogenda kuntegeera nti nina okujja engatto mu bigere byange nga nyingira omuzikiti munnange nedda mwe basseeka abeeyita basseeka ate eddala ba tiktok abalowooza nti mugenda kolekitingira abantu ku pages zammwe mbojja ku page then watandika okunkolekitinga mukwano ojja kolekitinga balala sinze <laughs> nze bampita nakitto musoomu muno ensonga zeeyongedde okulandaga atera n'okuba nga zitutumuka ku mutimbagano ogwa social media oluvannyuma lwa mwana muwala ate era amanyikiddwa nga rap bindeeba oba mukyala bindeeba lwavuddeyo nagenda maaso kaati niyekaza oba nagezako kubanga ye defendinga ku nsonga z'okuyingiza engatto muzikiti abantu bangi bagenze mumaaso ne bamucriticizinga kusinzira ku post gy'asembyeyo okola era ng'agikoze essaawa 23 emabega ku mutimbagano gwe ogumu ku social media handles ze za handlinga ah, mwana muwala ono yayingiza engatto muzikiti naye ensonga egenda maaso n'okucyaka agenze mumaaso n'aba nga ate era yeekaliza mu basseeka abo abayogedde n'oluzungu nga bagalumu blaminga obanga bakondeminga ekintu kyakoze nti kyabadde kivve nnyo nga kivoola eddiini wabula newankubadde ebintu bino bikyali complicated okusinziira ku bantu amu engeri gye bategeeramu obusiraamu oba abantu abala engeri gye batwalamu eddiini okusinziira kuwamu ne basheeka abavuddeyo ne bagamba nti engatto okussaako ne pusi n'ebisolo ebirala nate era byo bikkirizibwa okuba nga biyingira mu ddiini singa abantu abakulira omuzikiti babeera bakukkiriza okuyingira nabyo emabegako twalina akatambi ke twalaba kasaasaana obanga nga obeera nnyo ku social media omwali omusajja ali mulalu era ng'ayambadde nga disorganized ng'ali bubi nnyo nnyo nnyo nnyo wabula n'ayingira muzikiti era mwana wattu waatyo yagenda mumaaso n'okukima eswala oba yeyaziina mu bumpimpi okugenda mu maaso n'okunga abasiraamu bajje babe nga bayingira mu swala so ebintu bino birimu nnyo nnyo nnyo obukwakkulizo bungi ate era n'okwegendeza kungi newankubadde nga byetaaga kwongera kukukamu oba kusoma n'otegeera eddiini y'obusiraamu onootegeera ennono zaabwe ate era n'olyokugenda mu maaso maaso n'okubajajinga oba n'okugenda mu maaso n'okuba nga opracticinga eddiini eno ah, abantu abamu bagenze mu maaso ne bakomentinga ku mm, posti ya mwana muwala rapi gy'asembyeyo okuba ng'akola eno nno agenze mu maaso naaba ng'agamba nti buli muntu akolerera akalambo kengeera wegenda okuteeko akatambi kano okalabe wamu n'obutambi bwabaseeko obw'enjawulo obulabe nate era n'embeera rapi right now ogyalimu agenze mu maaso naaba ng'ateera uh, ah, ayogera eri basseeka n'abagamba nti si mwe abalina okunjajinga mulekere mungu yabaakola ki yabanjajinga we bati abantu bagenze mu maaso ne baddamu ne bagamba please rap you did wrong say just sorry for public simple just cause you are a public figure and you did a mistake hey. Eh, awo omulala n'agamba nti awo muggulu oba owedde in pastor idas voice ebiseera ebisinga Ah, abantu bagenda mu maaso buli omu naaba ngaavaayo naava eno naava eri naava eri naaba ngaabaako kyaggusa ku nsonga ezimu naye mwana muwala ku mulundi gwe naabagambye nti mwe abavaayo okujja nga mubuukira ensonga olw'okuba mwagala ze likeses following waliwo ekitrending abagambye nti mumugwereko mpola kubanga ye allah yajja omulamula audala ah, nagenda mu maaso namugamba nti do everything you want but respect allah ebyo eh, byonna byonna ebisigadde bikole naye allamu ekitiibwa kyemmanyiko ku bantu abasiraamu ensonga endala zonna zonna zonna zonna zonna bakuleka naye kasita okwata ku kintu ekiyitibwa eddiini mwana ttu nga togitegeera bulungi obanga tolina reasons ku defendinga oba ojja kubanga okagulidde ku pata so obutambi buno bukyagenda mu maaso n'okubanga busaculating nga tetumanyi reyipi kiki ddala kyawulira oba okuyiga kuno yakuyigirawo kokuyingiza engatto mumuzikiti ngaekituufu kyo sijja kulimba nange enkuza endabanga engatto teziyingira mu muzikiti niwe baba bantu kyabamanyi oba ne museveni bamugisaamu engatto ngaayingira mu muzikiti so kino nze mbadde kituufu ndabye kipya okutwaliza awamu newankubadde kale ebintu bino bibeerawo naye oba oliawo rap yandibadde avaayo engeri gye tuli nti tuli mu ramazaani tuli mwezi gwa kusiiba mwezi mutukuvu at least nga ye public figure oba omuntu amanyikiddwa abantu oba alina abagobereza ab'enjawulo asikiriza abantu okwegatta ku buyisiraamu yandibadde avaayo akantu akondaba katono nnyo nnyo n'agamba kale bambi abayisiraamu mu nsonyiwe nakikoze lwa mbeera bwetyo bamukupa kuka oba mu butamanyi oba oli awo nga tamanyi mateeka nanno za ddiini we zitambula naye okuvaayo n'akleiminga noba n'agenda mu maaso n'aba ng'agamba nti ye allah yajja omusasula temumwepankirako temumuteekako kajanja ndabira ddala nga kiyalazemu disrespectful mu nsonga z'eddiini ey'obuisiraamu okussaako naye ng'omukyala ate era n'omuntu alina abagoberezi mu ggwanga oba ku mitimbagano so ekyo nange sijja ku addinga tofaali kukiwagira newakubadde nga ekituufu eddiini sigimanyi bulungi ey'abasiraamu naye ng'ate kyenkuze ndaba ate nze mbe nkiwa ekitiibwa okusinziira nti kye bakola ate n'akantu kabadde katono nnyo rap yandibadde abaayo n'agaba naye mu nsonyi we ekintu ne kiggwa abantu ne bakivaako ne kitalanda nnyo bwe kiti so yembeera bwetusoka nkusooke nkutereko obutambi buno sooka ogenda emaaso ng'obulaba ate era otegeerera eddala uh, ensonga gye zigenda okubanga akugu tujja kuba tukuapudatinga wena abo baseeka bonna abaana abavuddeyo abalala okwongera okuba nga aboogera ku nsonga eno okwongera ate n'okututangaza kuba tuyinza okuddaawo nga tetumanyi nti emizikiti munaye bagiyingizaamu engatto nga ffe tulaba bulabi tukuze tulabangu ba ebintu byakyukadde oba oliawo nga tetukimanyi nga banavayo ne bakisomesa eri ensi ne bategeera nti omuntu olinaddembe okuyingiza engatto nate era mu muzikiti kakati mwe baseeka abeyita baseeka ate ddala ba tiktok abalowooza nti mugenda korektingira abantu ku pages zammwe bwojja ku page then otandika okunkorektinga mukwano ojja korektinga balala sinze <laughs> nze bampita nakitto sinze kaakati nammwe abajja nga mwagala okukorektinga omuntu mbu olwokubanga mbo wala byo muto mlala ngachogedde ko so na ukamba eh kati wanongeda funa likes and comments eh because ngeda ku ngeda kuogera ku chintu ech trending my dear making sure ntino wowo yogera ku chintu na chene che dini yogero yogeza olulimi olukwatagana temutandika kuwemula nga we mwefula mbu muli basiraamu some of you actually are not muslims but because olabye kati e kati ekiriko kya busiraamu kambuukira ekyo so n'oyagala ojje weerimbike mu ddiini otandika okwogera olulimi olukyamu oba okozesa olulimi lw'okuwemula e mukwano naawe tekijja kusoboka kuntegeerera like gwolowooze nti ojja kuntegeerera ekyokubya ebbali seeka ayina ayina omutuufu amanyiwo okusanga reipi Wabari PR Nation Chunachawa Kuzenga Sitch 24. I have social media handles. You can come in my inbox and tell me, and then I will tell you Rachichidi Wichu. Ne Chidara. Mukubide. Abantu Besomero Jemva. What do you have, Mashek? Mubakubide. Kwanga Basomisadini. Hmm? Mubakubide. Mubagambe. Or you want to change Chakuzi Chicham, and they will explain to you. kemutandika kulekanira bintu byomutainanko omutwe n'amagulu hmm? muli kuneno mwena mwena mwereze mwemazeeyo bana emwereze mm? atete mfunye likes and comments bulijjo afuna comments bbiri kati ofunye comments kikumi olaba gwoliko oyogedde ku rapi <laughs> abula nze munkwasa ennaku munkwasa ennaku ge mazima naye baddiya mujja kumanyira mulala sinze kakati mbalayirira byonna mubikole naye mulekeraawo kati waliwo mulekeraawo okuwemula n'ekirala waliwo gwenda bye mbu simanyanga nga yogera luzungu simanya mu muzikiti mu muzikiti bateesa kwogera lulimi ki kwe eh? sekuritaly wa katonda bateesa kwogererayo lulimi ki wabula obwavu bwavu kibi kati oyo obwavu bwe bumusumbuwa hmm? omutima omubi nefutwa bumusumbuwa nze munzigyeko akamanyiiro baddiya mundeke allah njaginga essimu mulina okunjaginga buli omu akolerera okufaakwe buli omu akolerera akalambo ke people are taking it too personal I hear ahiya nayingize nga tomuzikiti <laughs> naye wabulaba mbulabikola bikora musesa you are so funny <laughs> so you all want to teach me that tebayingizanga tomuzikiti really as in really abula nze munzijeeko ebigambo bankyogere nantya munzijeeko akaja bikolwa byabannammwe ebirungi mwemwe mugenda okuva mwefuula ensi nno muli bannabbi bakuno baddiya buli omu akolerera okufaakwe kolerera okufaakwo nange nkolerera okwange allah alitulamulira eyo okiwulira bw'oba owulira ngaoyagakuŋŋambako wanditse mu inbox yange nongamba rape echo chokoze munange chichamu nekubulira ensonga lwaki nkikoze si wabula gwekwefuula nabbi waakuno bwotegeera nnyo obusiraamu nga totegedde na nsonga lwaki ekintu bweki tekikoleddwa kubanga ebbanga lyemmaze mu busiraamu toyinza kuŋŋamba nti nno gwogenda kuntegeera nti nina okujja engatto mu bigere byange nga nyingira omuzikiti munnange nedda okitegera kakati gweyagala okumanya ennyo lwaki nayingidde nengatto ate nga saaziyingiza mmwe kyemuyita omuzikiti wabula nayimiridde bwe bateeka engatto era nabadde nyimiridde ku luggi and after being permitted because iwas going to put off my shoes then abasomesa ne bashek ne baŋŋamba nedda osobola okuyimirira wano they pointed where they put shoes omuntu yena wanateka engatto ngaozikutte n'oziteeka ewantu kubanga ne muzikiti wabeerawo awamwe tuteeka engatto so munzigyeeko akajanja baddiya nze temummanyiira temugenda kummanyiira <laughs> ekyola kolerera akalamboko nange nkolerera akange teweefuula amanyi nnyo gwogenda kujja ku mulimu gwange omulungi nyisebo ngambe nokuamba mbu ebyo kati byokoze byonna byonna biyinza okuba allah tabibaze gwengaani gwoyogera nga gwani nga gwani nabbi wakuno allah wakuno munnange ononsonyiwa naye nze mmanyi allah ogo So I will only, oh, I am answerable to the Lord, not you. And now, the next time you want to talk about something, make sure you have made enough research. Ate daranga chadini. Kubanga badia, tubakoye okuwefula bannabbi bakuno. Mutuleke muko. okitegera some of you temuina temusaddakanganako you don't even know what it means mumanyira omuntu nze temumanyira ate olowooza bulijjo seekahamu zaabwe neegomba teyalsaze ku musikiti nga nwanirattirawo jamila agamba amina yamanye eddiwa asome eddiwa eyerabiza seeka oyo kubanga seeka wanategeera emize gyange tajja kumpoowa nze zenna ndibire ku lujja osaga They The fruits there. Madia, nine ebirabo. Mama. Please forward. <laughs> Thank you so much. Oh my God, I love my gifts. I can't wait to drop my shoes. Bana, I'm gonna have to come and boat. Now She even brought me fruits. Hey. Mama, I'm gonna see you. I'm gonna go and buy. That's rude. You brought my uh, love avocado. And they are so, and they are so, many. So you can put here your phones. Thank you, Anne. She's so <laughs> amazing. I finally deliver what I want.